Tus sueños te llevan a tu esencia. Siente tu fuerza, es real. Tu alma ha estado esperando que te des cuenta de tu potencial. Vive tus sueños, vive, vive, vive tus sueños, vive, vive, vive tus sueños, vive tu libertad viva siempre se camina.